Dlaczego warto przyjechać na szkołę ekonomiczną? Przede wszystkim Zimowa Szkoła Ekonomiczna jest jedną z nielicznych okazji, gdzie można rzeczywiście poznać dobrą ekonomię. Woli mi ona pogłębić moją wiedzę z zakresu austriackiej szkoły ekonomii, co przełoży się na lepsze zrozumienie otaczającego mnie świata. Bez obciążenia ideologicznego. To jest wydarzenie absolutnie unikatowe. Nie ma takiego drugiego wydarzenia w Polsce wolne y, społeczeństwo musi być społeczeństwem świadomym, świadomym procesów E, jakie wokół niego zachodzą, e, a Szkoła Ekonomiczna Instytutu Misesa pozwala lepiej zrozumieć te procesy. W skrócie, po prostu lekko, łatwo i przyjemnie. Dlatego warto przyjechać.